भगवान मेरा एक प्रश्न था क्या रुद्र अध्याय के मंत्रों को तबला और हारमोनियम पे गाना उचित है या अनुचित सर्वथा अनुचित है विस्फोटक है मंत्रों में एटम बम से ज़्यादा शक्ति होती है मंत्रों के साथ खिलवाड़ अपने प्राणों के साथ वातावरण के साथ देश के साथ खिलवाड़ है वैदिक शब्द जो होते हैं मारक और तारक दोनों होते हैं मनुस्मृति में लिखा है महाभारत में लिखा है ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ है वैदिक शब्दों में वो शक्ति है कि कल्प के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण करते हो पृथ्वी बन जाती है शब्द में सृष्टि संरचना की क्षमता होती है तो ये जो वैदिक मंत्र हैं वो तबला हारमोनियम माइक के सारे गाने योग्य नहीं हैं अधिकृत व्यक्ति अधिकृत विधा से परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत विधा से ही वेद मंत्रों का उच्चारण करे तो हित होता है अन्यथा पूरे वातावरण में कलुषित विस्फोटक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और कोई प्रश्न